Salutare lume, eu sunt Mircea Ești? versus Soul și astăzi vă prezint un Bă, și eu împreună cu țăranul de prietenul meu, Andrei și facem un meci de LOL. <clears throat> Nu e chiar meci. Un meci custom ca să vedem maxim cât poate da masterii și ce Urmă facem și un meci adevărat? Da, facem. De exemplu, ca să vă faceți o idee, uitați-vă, critical sense 100%, attack speed 2.3, lifesteal 16%, Uh, mai trebuie doar la Bluterster să... Tu ai făcut dragonul? Eu? Da. Bine. 12% cooldown. deci... De ce, nu poți să faci baron? Da, da. Salut! Salut, Victor, fac filmare. Ana. Ah, da. Uh mhm. -huh. Na, na asta lume. Cam... De o, cam o mie. Ăsta. Nu, dar ce pe capul meu? Ă, cât poți să dea masterii maxim. Păi cine? Îl ai pe cobai pe Andrei? Da, să știi că da. Și am ă, încerc să fac... Ai și râde eu puțin de el, dar râde e filmare, deci... Poți să pui puțină pauză că vreau și o să râd. Nu, stai puțin. Oh. Ah. Andrei? Da. da. Treci în coaie. <laughs> Cât spun? Hai, Andrei. Bă, nu fi bă nesimțit cu Andrei. Nu știu de ce acum ăsta are mai multă viață, bă, nu. Hai, Andrei, mai cu viață. E, bă, da. Tu urmărești Vișinescu și nu spui mie. Andrei, taci acolo, bagă-te pe mâna, ai voie să vorbești în filmare. Mhm. Unde ești? Dacă vrei poți să stai în fața baronului și să dai el el pe post de vorbă. Deci din gură. Uh, hai la baron, Andrei. De ce? De, lene. Vreau eu, na. Bine, hai să vezi. Că dau spectate. Hai că dau să spectate. 661 de milioane și 2 cu 3. Da, amici, custom, deci... Hai, Andrei, mai cu vlagă. Unde ești? Dar tu de, eu de ce vrei să vin? Apropo, Mircea, mm. Um, ehm, ne-am cumpărat acolo duzgosul. Da? da? Da, o să mergem în cel mai 9 zile. Și, poate să fac și Dacă mai și poate o să fac și o video o să nu mai calculatorul. Auzi, Mircea? Știi cam uh, uh, cât o să mă coste să uh, fac calculatorul pe jocul? 8 mm. milioane. Bun. Acum să vedem cât de repede omorâm un cobai ca asta. Din două clipuri jumate. Da. <coughs> Andrei, tu ce nivel ai? 18. Și tu? Și tu? Tot 18. Și ce nu sunteți? 1036 de cu tot cu buff de la, de la baron. Deci, deci... Da, da, ce ți-ai făcut baronul singur? Mhm. <coughs> Ah, da, da, da, da. Gigi, Gigi, Păsică, Gigi. 975, 1030, cam așa. Bine, bine, cu build care l-ai tu, dar poți să dea și mai mult damage. Da? Stări, da. Am deja 100% critical chance. 100%, 100 dar damage cât ai? Cât ai? 405. A, a atunci s-ar putea să fie maxim, dar nu e sigur. Da. Andrei, Andrei cât aveai tu power ai? 624? Andrei, cât damage îți da? A, Așa, și acum să încercăm să-i dăm finish. Românește. Jenici românești, adică îl dai la mâne până 10? Da, cam așa. Da, da, m-am interesat. Dacă vă place, dați-ne like, subscribe, anything. Și căcați-mă. Și căcați-mă. Mhm. Ia, Ia, vreau să văd din câte hituri bați blu, dar simți tu nu-ți faci. Așa faci. <coughs> Vă, voi stați aproape de o oră în meci. Da. Dar de ce, Dar de ce nu vrei să, faci, facem uh, noi 2 1v1 chinezi? Ia, haide să văd cât de repede faci. Tu singur baronaș. Baronaș, baronaș, baronaș, eu baro baronaș, rabara baraș. Dar Andrei ce face? Este ca un idiot în bază. Bă, tu știi ce și-a luat Andrei? Hurricane-ul ești, bă, tu ești prost ăla pentru range AD. Andrei? Da. da. Tu ce prostie ai făcut acolo, mă? Vreau attack speed. Vrei attack speed, idiotule, dar tu ești AP. Da, dacă nu v-ați dat seama până acum, Andrei este un noob. Este și el începător de League of Legends, în același timp idiot. Ia. Ia, haide Mircea. Uai, mama? Așa. Cât de ușor, Cât de ușor bați acum. Acum sunt deja în bază la asta. Și dau și nexus jos. Nu tu, numai tu la baron. la baron. Știi că, cu cât i-am lăsat nexus costă și ceva. Și acum las minion să vină și să dea... Leuri, Leuri, Andrei. Ce? Andres, Andres. A, bă, Coba, dacă, brațul, dacă tu vrei chiar atâta, eu îi dau la... Aude-ne, aude-ne, Ce? Andrei, Andrei! Da, da. Bagă-ți bagă căștile în cur. De ce? De ce? Că te auzi tu De căcat? La revedere lume, asta a fost tot.